मी याला जे काही म्हणा तुम्ही सामाजिक काम वगैरे वगैरे असं का करतो तर मला वाटतं की frankly speaking I don't have any better option this is it what more can I expect असं मला तरी वाटतं म्हणजे असं काही नाही की देर इज समथिंग बेटर जे मी सोडून काहीतरी जे काही याला जर आपण निर्माणच्या कामाला ब्रॉडली सामाजिक काम म्हणू तर I think this is the best option that I have that's why am doing it एक निर्माणचा मला मोठा उपयोग झाला आणि मग पुढचे निर्णय घेण्यात उपयोग झाला तो म्हणजे मला असं वाटतं की निर्माणने माझी माझ्याबद्दलची आयडेंटिटी बदलली कारण मी इंजिनिअरिंग कॉलेजला होतो ते कॉलेज चांगलं कॉलेज आहे ते हुशार मुलं मुली यायचे आणि मलाही मजा यायची खुमखुम यायची ते इंजिनिअरिंगमध्ये म्हणून मी माझी एक इंजिनियर म्हणून आयडेंटिटी बनवून टाकली होती आणि मग त्या आयडेंटिटीचे जगामध्ये काही मानदंड आहेत फॉर एक्झाम्पल एक चांगला कम्प्युटर इंजिनियर हा सहसा गुगल ॲपल मायक्रोसॉफ्ट फेसबुक याच्यात काम करायला जातो that is consider to be a good the indicators of a good computer engineer आणि तसं वेगवेगळे डिसिप्लिन्सचे आहेत डॉक्टर्सचे काही असतील लॉचे काही असतील वगैरे वगैरे आणि मग खूप डोक्यात संघर्ष व्हायचा की अरे आपण तसं गीक टेकी काम काही करत नाही आहोत आपण सामाजिक काम करतोय बरं जमू तर शकतं टेकी काम असं नाही की जमू नाही शकत तरी आपण ते सोडून हे करतोय मग कसं म्हणजे असे ओढाताण होतंय का तर आय निर्माण help me get rid of that engineering identity निर्माण give me a much stronger and wider identity की my identity is a budding social change maker मी काय फार चांगलं आहे किंवा इफेक्टिव्ह आहे असं मला मुळीच म्हणायचं नाही पण माझी आयडेंटिटी ही एक सोशल चेंज मेकर आहे आणि त्या दृष्टीने काम करत राहणं ही माझी जर्नी आहे दॅट वॉज व्हेरी युजफुल कारण त्याच्यामुळे माझ्या डोक्यात मी कशाला मानदंड मानेन माझ्या डोक्यात मी कोणाला रोल मॉडेल्स मानेन माझ्या डोक्यात मला कशा प्रकारचं काम करायला आवडेल याच्यासाठी जे द्वंद्व चालायचे ते आता मुळीच चालत नाही that is been very peaceful journey for me खूप सारे रोल मॉडेल्स असे मिळाले निर्माणमध्ये की ज्यांना भेटल्यानंतर असं वाटलं की यार म्हणजे आपण बस करावं यांच्यासोबत काम ना फार प्रश्न कशाला विचारावे विजय जावंदिया नावाचे ॲग्रिकल्चरल ॲक्टिव्हिस्ट आहेत ते आमच्या वेळेला आले होते शिबिराला बऱ्याचदा येत असतात कधी आपल्या पुढच्या शिबिराला त्यांनी आमचं जे सेशन घेतलं होतं त्याच्यानंतर मला असं वाटलं होतं की कोणतरी थड थापड मारले आपल्या तोंडावर फार्मर्स क्रायसिसच्या विषयी त्यांनी आमचा विषय घेतला होता आणि मला असं वाटलं की मी कालचा शमडा पोरगा मी दोन हजार सात साली कॉलेजमधून बाहेर पडतो मला पन्नास हजार महिन्याची नोकरी देतात जेव्हा की मला माहिती आहे की मी काय फार एवढे तारे नाही उपटले आणि एक दुसरा शेतकरी आहे की ज्याच्यावर इतका जास्त इनजस्टिस होतो म्हणजे how can this be tolerated so अशा प्रकारचे खूपच भेटले Vivek Sawant is an example of it पण त्याच्यानंतर मला असं वाटलं की आपली पर्सनल ॲम्बिशन ही म्हणजे फारच फुटकळ गोष्ट आहे त्याच्यापेक्षा बऱ्याच जास्ती मेजर गोष्टी आहेत ज्याच्यासाठी काम करायला पाहिजे